ассалаумағалейкум боксер жанкүйерлер сүлеймен Промоушенс YouTube каналының көрермендері арнамызға қош келдіңіздер сіздермен көптен бері қауышпай кеттік өздеріңіз айтар жағымды жаңалығымыз жетерлік ендеше бізбен бірге болыңыздар біз бастаймыз алдымен сіздерге сүйінші жаңалықты жеткізгіміз келеді біздің қос талантты боксшымыз бек нұрмағамбет пен әбілхан аманқұл ақш калифорния штаты памона қаласында кезекті жекпе жектерін өткізіп жеңіске жетті WBA e International белдігінің иегері бек нұрмағанбеттің кезекті қарсыласы венесуэлалық хеберт рондон болды 36 жастағы хеберт біздің спортшымызға қарағанда өте тәжірибелі боксшы осыған дейін 23 кездесу өткізіп 20 кездесуде жеңіске жетсе оның 13-ін нокаутпен жеңген болатын кездесу туралы айтар болсақ үшін хеберт еш тосқауыл бола алмады жекпе жек басталғаннан ақ боксшымыз өзінің мықтылығын көрсетті нәтижесінде 8 раундқа белгіленген кездесудің бірінші раундында ақ бек нұрмағамбет қарсыласын нокаутқа түсірді осылайша ол өз мансабындағы тоғызыншы жеңісіне қол жеткізді айта кетейік бұл оның карьерасындағы жетінші нокаут болып тіркелді және жеңіліссіз сериясын одан әрі жалғастырды рахмет жеңіс аса аса қауіпті мықты қарсылас деп айта алмаймын жекпе жекке жақсы дайындалдық негізі ә, қазақстанда сосын осында жаңағы канело залында жақсылап дайындықтан өттік спаррингтер жасастық жақсы дайын келдік енді қарсылас аса мықты емес сөйтіп ауыз толтырып айтатындай енді рейтингте бойлар болғаннан кейін осындай жекпе жектер болып тұрады қарсыласты біз таңдамаймыз ә, бізге осылай осы боксшымен бокстасасың деп ә, ұсынады сонымен бокстасамыз ә, бар айтарым осы қарсылас жайлы жалпы иә осынша күтіп мені жекпе жекті күтіп осы сүлеймен промоушн боксшылардың жанкүйерлік жасап жатқан барша қазақ елінің жанкүйерлеріне бокс жанкүйерлеріне алғысымды айтқым келеді жігіттердің атынан команданың атынан алғыс айтқым келеді ал тағы бір жауырыны келіскенбеген батырымыз орта салмақтағы спортшы әбілхан аманқұл болса мексикалық такада лақабатымен танымал дэниел эчеверияға қарсы кездесу өткізді бұл жекпе жекте ұзаққа созылмады отандасымыз мәселені тез шешті ол екінші раундтың орта тұсында жойқын сол қолымен қарсыласын нокаутқа жіберді осылайша боксшымыз өзінің кәсіпқой бокстағы үшінші жеңісіне қол жеткізді айта кеткен жөн мексикалық денель эчеверия осыған дейін кәсіпқой бокста 32 жекпе жек өткізіп үлгерген оның 21-інде жеңіске жетіп 11 кездесуін нокаутпен аяқтаған иә рахмет барша жанкүйер болған еліме рахмет отбасым жаңағы біздің жанкүйерлер барлығы қарап қуанып жатқан шығар барлықтарыңызға көп рахмет қолдауларыңызға жекпе жек ойдағыдай өтті аллаға шүкір жеңіске жеттік ә, аллаға мыңдап шүкір тренерлардың айтқан несін заданиясын жасадым солар шықты аллаға шүкір жеңіске жеттік бізге жанкүйер болған қазақстандықтар барлықтарыңызға рахмет айтамын бізге жанкүйер болыңыздар біз сіздерді әрқашан қуантуға дайынбыз құтты болсын жеңіс бұл жалғыз біздің жеңіс емес барша қазақстан жеңісі ә, алда құдай қаласа жақсы жоспарлар бар тағы да жеңіспен сіздерді қуантамыз деген ойдамыз алла қаласа рахмет көп көп осылайша қос спортшымыз американың төрінде кезекті мәрте көк туымызды желбіретті бұл олардың ақшта сауль канело альварестің қамбында жаттығып жүріп өткізген екінші жекпе жектері өз кезегінде спортшыларымызға осындай жоғары дәрежеде дайындық өткізу расымен де өз жекпе жектерінде прогресс әкеліп жатқаны сөзсіз енді батырларымызды тура бір айдан кейін тағы бір жекпе жек күтіп тұр нақтырақ айтсақ мамыр айының алтыншы жұлдызында мексикада халиско штаты Сапабан қаласында өтетін сауль канело альварес пен ағылшындық джон райдер арасындағы жекпе жектің андергартында бек нұрмағамбет пен әбілхан аманқұл өнер көрсетеді ал бұл кездесуге дейін үшінші мамыр күні сіз бен бізді тағы екі бірдей қызықты жекпе жек күтіп тұр бұл жолы жақында ғана мексикада хуан карлос мирелеспен кездесу өткізіп нокаутпен жеңген боксшымыз евгений павлов пен данила семенов кезекті кездесулерін өткізбек ал бұл жекпе жайында алдағы шығарылымдарда толыққанды айтатын боламыз әзірге біздің арнамыздың кезекті саны аяқталды баршаңызды боксшыларымыздың жегісімен құттықтаймыз назарларыңызға рахмет біз өз кезегімізде әр сәтті қалып жібермей сіздермен бөлісіп отырамыз сол себепті бізбен бірге болыңыздар ол үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз алдан қызықты ақпараттарды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар ендеше келесі кездескенше